एनिमी मर्डर केस तो देखिए एनिमी का मर्डर किसने किया है तो ये मैं आपको ये स्टोरी देखिए जेन एनी मेलेसा यूजल ये लोग वर्कआउट के लिए बाहर गए होते हैं एकदम से इनका प्लान बन जाता है एनिमी के घर जाने का और ये लोग रेडी हो जाते हैं और जेन यार एनी के घर चलो बहुत देर होगी वैसे भी यार जल्दी चलो ना तुम में से गाड़ी की चाबी किसके पास है मेरे पास है मैं गाड़ी में बैठ जाती हूँ मेरा मेकअप ख़राब हो रहा है मुझे पसीना बहुत आ रहा है वो सब एनिमी के घर के लिए चल पड़ते हैं वो लोग एनिमी के घर पहुँच जाते हैं और फिर एनिमी बाहर आती है वाह तुम्हारा घर माशाल्लाह बहुत अच्छा है मुझे बहुत तुम्हारा घर अच्छा लगा जैन यार सच में तुम्हारा घर बहुत अच्छा है सब रूम के अंदर आ जाते हैं जेन और यूजल बात कर रहे होते हैं मलिसा आइसक्रीम खा रही होती है एनी और में बात कर रहे होते हैं और तभी जेन को ऑफिस से कॉल आ जाती है और ये सब अपने अपने कामों को अपने कामों को करके फिर आ जाते हैं जेन पूछता है कि एनी एनिमी कहाँ है एनी पूछती है वो तो अपने काम से गई थी और यूजल कहती है फिर भी तसली के लिए देख लेते हैं उसका घर होना कोई अजीब लग रहा है क्योंकि वो घर के अंदर नहीं है देखा जाता है कि मलिसा का किसी ने मर्डर कर दिया है मलिसा देखकर बहुत शॉक्ट हो जाती है और सब भी बहुत शॉक्ट हो जाते हैं और उसी वक्त मलिसा पुलिस को कॉल करती है और पुलिस को सारा माजरा बता देती है और फिर पुलिस आती है पुलिस पूछती है कि ये क्या माजरा है मुझे कुछ समझ नहीं आ पुलिस फिर सबसे पूछताछ करने को कहती है और एकदम से सब कहते हैं हम तैयार हैं और वो हमारी पक्की दोस्त है और पुलिस फिर सबको अलग रूम में ले जेन कहता है मैं तो ऑफिस के अंदर था मुझे सर ने बुला लिया था आगे मुझे कुछ नहीं पता मेरी वो बहुत अच्छी फ्रेंड थी और तभी एंडी तो कहती है मैं तो वर्कआउट करने चली गई थी और बाद में मैकडोनल्ड चली गई मुझे वाकई नहीं इस बारे में कुछ नहीं पता आप किसी और से पूछ और तभी यूजल आती है और यूजल भी कहती है कि मैं तो भाई आइसक्रीम खाने चली गई थी मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता मेलिसा कहती है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता मैं तो मैकडोनल्ड चली गई थी वो मेरी वैसे भी बेस्ट फ्रेंड है बता सकते हैं कि इन चारों में से कौन झूठ बोल रहा है मैं आपको 20 मिनट का टाइम देती हूँ आपको 20 मिनट के अंदर आंसर देना है तो लेट्स गेट स्टार्टेड की खूनी जेन था क्योंकि जेन का दोस्त एनेट था और एनेट ने उसकी जायदाद मांगने के लिए उसे पैसे दिए थे कि एनिमी को मार दे और जेन ने एनिमी का कातिल है शायद दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी पर मैं आपको खुशखबरी दूँगी जो मुझे कमेंट करेगा अच्छे से उसका बहुत हार्ड वर्किंग किया मेरी उंगलियां टूट गई हैं ये काम कर कर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो आप देख सकें